はいは何かの非公式バーチャル YouTuber のイルハートですはい <laughs> 今回はですねイルハートがずっと前からねやりたいって言っててねずっとスタッフさんにお願いしていたゲームをですね実況したいと思いますそのゲームはですねジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャン ですねあのちょっと前にイルハートがねちょっとだけ出させてもらったあの間違い探しのねゲームを作ってくれたブッダさんとかねあとはあのイルタヤの大好きなルリタヤことを朝のルリちゃんとかねあのロボコさんとかが声優さんを務めていらっしゃるゲームでございます今回はですねまあその愛しのルリタヤがね出ているということで愛しのルリタヤに刺されてしまうかもしれないということで <laughs> ということで、ね、このゲームやっていきたいと思います 早速レッツプレイ大好きはいそれではうつろ日記始めていきたいと思います暴力シーンやグロテスクな表現が進まれているはいこの物語はフィクションです実在する人物団体事件とは一切関係ありませんはいあーかわいい イルハートね、よくあの、カロンさんのね、ゲーム実況見てるんですよ。ヤンデレのね、やつがね、好きです。ああルリッティアガヤやとにぎわう朝の教室。憂鬱の月曜日を迎えた僕は、ブルーな気分で窓の外を眺めてた。うさおはようおはよう <laughs> <sighs> 机にだらしなく持たれている僕のもとへ元気な声が飛び込んでくる僕の大あくびを見て彼女はぷくっとほっぺたをかわいいんだがもうハタロウくんってばまた夜更かししてゲームやってたんでしょうそうですあはってなんかゲームの趣旨変わってくるんだけどルリが可愛いはいこの子の名前はうちろ彼女なんだありがとうございます 始めたのは3ヶ月前くらい僕の方から彼女に告白して OK をもらった <laughs> まったく授業中居眠りしちゃっても知らないよね待って心臓が持たない疑惑これ僕がうつろを選んだ理由は特にないいっぱいあるだろう <laughs> 強いて言うならただ彼女が欲しかったあおクラスの中でもかなり地味で目立たない部類だったうつろは僕なんかでも簡単に落とせる 主人公大丈夫これ。うん。もちろんこのことは彼女には内緒にしている。話すべき内容でなるそりゃそうです。文字に起こすのもどうかと思いますけど。バレたらどんな顔をされるか考えただけでもゾッとする。さて問題です。今日は何の日でしょうかはたろうくん、わかるかなうちの日記ははたろうくんなんですね。カノンさんのシリーズなんか何太郎くん多いから、や太郎くんとか、ま太郎くんとか、 ありますからね。今日は何の日ですか今日はね <laughs> えー、えっと。ちょっと忘れちゃったのあ今日はあってたさっき私と波太郎くんが付き合って3ヶ月記念日なんだよ僕と付き合い始めてからうつろは変わった明るくなったってことかな恋する女の子は不思議だ恋愛には魔力えラーでさこの周りの女の子見たことあるかもしんない 地味系女子をこうもあっさりと変身させてしまうのだから。だけどそれは本人の努力でもあり、きっかけを与えてあげた僕の功績に他ならない。だいぶさ、主人公ひねくれてませんこれ大丈夫僕が彼女を変えたと言っても過言ではない。そのことに対して誇りすら感じている <laughs> それでね、今日はいいもの持ってきたんだ。どうしようもないクズ説ありますけど大丈夫ですかねじゃ な <laughs> んじゃこりゃえ <laughs> えー、何これちょっとこの辺はねあの3ヶ月のカップルらしくいきましょうだようん最近流行ってるでしょ知らないのみんなやってるよルリティと交換日記してクラスのカップルがやけに可愛いノートを渡し合っているのをよく目にしていた お互いのことをもっと分かり合うために必要かなって思ったのだって私たちまだ付き合ってからたったの3ヶ月しか経ってないんだよこの顔好き仕方 <laughs> ないなもう毎日あの1行を半分に割って全部埋めちゃう本当ありがとうハタロウくん彼女は心からの笑顔を僕に見せて可愛いノートを手渡してきた何柄のノートなんだろうな はああどうしようかな会いたいなって言ってたから俺もでしょ俺も会いたいあすごいちゃんと書いてる風の文字が1日記目クリアクリアあうさーセルスターウサ次の日に行きましょうかはい頭良さそうだもんうつらちゃんうわー ですね <laughs> おじさんみたいなこれた今思えば過去の教室での彼女の姿本ばかり読んでは一生懸命に何かを書き綴っていたようにもあこれあれなんだ付き合う前はこんな感じだったってことなのだいぶイメチェンしたなこれはうつろがまだうつろだった時に合ってるうつろで頭の中で咲かせていた世界なのかもしれない僕はそんなことを考えながら彼女の嬉しそうな顔を見つめていたいやいいえ でもこのさ、真面目っ子モードもいいですよ。気になる部分をタッチしてください。はい。今日は憂鬱な日曜日。何をしてみても、字が可愛い。落ち着かないでそわそわしちゃう。理由は、ハタロウくんと会えないから。それだけだよ。うんうん。ハタロウくんとお付き合いするまでは、土日ってすっごく幸せな響きだったの。ね、お休みだもんね。それで、月曜日はいつもブルーになってたんだ。うん ああまた今日から学校が始まっちゃうなって特に気になるところはない次かなでも最近は学校に行くのが楽しみになっちゃった、うん、だってハタロウくんとお話できるし一緒にお弁当も食べられるし手をつないで一緒に帰ることもできるんだよ仲良しだな早く会いたいな会えたら思い切ってギュッて抱きしめてみてもいいかないいよ <laughs> 同じことを思っていてくれたら嬉しいなえ待ってうつろちゃんめめっちゃ日記長くないこっちなんか一言で返してた気がするなんか僕もあ野球の試合見に行ったんだよねハタロウくんの応援してたチーム幼稚園児が落書きをしたのかな私も嬉しい今度は私も連れて行ってほしいなななにになになにえ気になるところえ私を置いて <laughs> 一緒にいた女の子ってどうして私じゃなくてで飛ばせ飛ば飛ばせない私が選ばれなかったの <laughs> や何してたんだこいつこいつ土日にさ つもと変わらないテンションの文章だ。いつも通り可愛らしい字で書かれているのに、この違和感は何だろうかかる。もうよ。消された部分に女の子という文字が書こうか。あ、かわいいこれは誰だあーみことちゃん僕は昨日、確かに野球の試合を観戦しに行った。どこのみことと二人、 みことちゃんってさ、あれ、みこと日記のみことちゃんかな違うのかなそもそも、どうして僕が試合観戦に行ったことを知っているんだ確かにね。この一文の意味を深読みしすぎて冷めていく自分がこう、冷めるの早くないかい早くないかいおかしい。うつろは何かがおかしい。普通じゃない。え、そんなことないよ。だってさ、知らないところで2人で女の子、女の子と2人でいたらさ、そりゃ、え、誰ってなるじゃん。 急に足元を救われたかのような気分になって思わず返事を書く手を止めてしまっていた。いつもはウキウキな気分で書いているのに。え、でもこれはさ、別にうつろちゃんは悪くないんじゃないおー、クリアした。悪くないんじゃないのだって別に。ねだっていとこって知らないわけだったらさ、それは心配になるし。なんでって、どうしてそんなこと聞くの どうして知り得ないことをしてあなんで野球観戦行ったの知ってたのみたいなな彼女を問い詰める <laughs> 私波太郎くんの彼女だよ当たり前じゃない波太郎くんのことなら何でもお見通しなんだからなんかちょっと怪しい感じ出てきた <laughs> 悪気のかけらも感じられない明るい調子で彼女は笑っただから見れば何の変哲もない普通のカップルの会話だろうでも僕は S 字を走るおかんに怯えずにはいられなかった放課後彼女と目を合わせないようにしてすぐに教室を出るこれなら声をかけるのもないだろうできることならもう関わりたくないあねえこれノートめっちゃ可愛いよ待ってハタロくん一人で帰ろうと歩いていたところを呼び止められてしまう して無視するの僕の存在のターに動揺を隠せないのがごめんなさいえっと交換日記渡したくて身の危険を感じた僕はうつろと別れることを決めて、まあ、基本的にあの僕が悪いんですけどね分かっていますかうん僕はねえこれ何これ何僕は前のことが嫌いになったんだ別れよう えー、えー、なんかちょっとこれ、これ行くとさ、この真っ黒いことなんかバッといきそうだから、ここは、えすごい、すごい、すごい、なんか心が痛いんですが、ストレートに分かれようにしましょう。あそれだけ言うと、黙りこくってうつむく僕を見て、彼女はがっかりしたように肩を落とした。落とす。理由、うん、教えてくれないんだね。ねえ、めっちゃ泣いてる。 今まで僕に一度も見せたことのない苦い顔分かった <laughs> 今までありがとねああ、クリアしたええでもなんかさここまでやってきてねなんか主人公まあ、これで言う僕にね、全くなんかね、共感ができないまま3日目をクリアしてしまったんですが、 <laughs> あ、すごい、ガヤガヤってしてる。 次の日登校した僕はいつものようにがらりと教室のドアを開けるやば <laughs> やばとか言っちゃったすごい素で出ちゃったガヤガヤと賑わっていたクラスが一瞬で凍りついたみんなスッって見てんだろうなみんな僕を見るなり気まずそうな顔をして目をそらすうわーよくわからないまま自分の席へ向かうとそこには 体どこで道を外れてしまったのかその日から僕はいじめに会うことになるすごいなんか割とあれですね昔な感じのあのいじめですね <laughs> うわキモくっさ汚いななんで学校来てるの絶対お風呂入ってないよね不潔なんだけど <laughs> これもうねこんなこと言われたらねその場で帰る私はお前みたいなゴミくず生きてる価値もねえんだよどうして生まれてきたの早く死ねばいいのに おねえハタロウくん助けてほしい <laughs> ちょっとあちょっとなんか怪しくなってきたところがあるああこんな状況になってまで彼女は手を差し伸べてくるもうあれですねもう周りがあんま見えなくなってんのかななんかちょっとおかしいこと言ってるのに気づかないのかなこの絶望と後悔から僕を救ってくれるっていうのかつろみは僕の目にじわりと涙がにじむ僕は彼女と目を合わせてから わずかにうなずいたじゃあほら書いてよお返事つんおめめがつさんあのおおめおめのハイライトがあの目の前に乱雑に交換日記が落ちてくるそれはいつかうんなんか書かなかったもんねぐしゃぐしゃってされた何ぼーっとしてるの早く受け取ってよ彼女は汚いものでも見るかのような眼差しで早く拾えと目で合図をしてきた 僕は怯えながらも震える手で日記を手に取ったその様子を見下ろし見下しながらそれは嬉しそうにごめんね私知ってるんだあっ太郎くんが私を選んだ理由地味でおとなしそうな私なら敷居が低いからいけるだろうって思ったんでしょ誰でもよかったんだよね波太郎くんは 誰でもいいからとりあえず付き合いたかっただけなんだよね彼女が欲しいだけ彼女というステータスが欲しかったいやそうだよねあ違う違う <laughs> もうどうしようもないじゃんこいつ彼女は知っている決して口にしてこなかった真実の全てを全部見透かした上で僕を手のひらで転がしていたのだ続き楽しみにしてる <laughs> の上で僕を見て笑っていた愛してるよハタロウくんももちろん私のことを愛してるよねなんでなんでなんでなんで私にハタロウくんの人生をちょうだい <laughs> 何え彼女に愛を服従を誓うしかないんだああ どれにしようかな <laughs> 神様の言う通りしたらあ僕は君に会う。当たた、当たた、当たた、当たた。そうすることでしか僕はもう生き延びられない。許されたくて、助けてほしくて、絞り出すように言葉を綴った。偽りでも何でもいい。僕は彼女の愛が欲しい。助けてください。助けてください。 おおたろうくんはもう私の奴隷だね <gasps> ありがとうございます <laughs> えバッドエンドなんだけどなんでなんでえどこで間違えたのえどこで間違えたのハローさん、ブッダさん、朝の島プロジェクトさん、うつろ日記。 はいということで「うつろ日記」実況ボレイやってみましたがまあ、えー、私の感想は、えー、主人公がゴミはい <laughs> だってうつろちゃんさ何も悪いことしてないしさ可愛いしさ声が綺麗だし可愛いしさ声がルリティアだしさなんかね特に悪いことしてないし主人公がゴミだと思います えなんかさ途中でなんかなんだっけいじめられた後に渡された交換日記でなんかバッて出てきたじゃんあれさビビりすぎてうんってやってたから何が出てたかわかんないんだけどちょっとねこれ動画投稿された後にねあの見返してみようと思います怖いな <laughs> いやでもねすごいロリちゃんの声もね綺麗でねシナリオもなんかなんだろう学校現実 の、まあ、学生生活の中でもねありそうな感じでねちょっとゾワってする感じのゲームでしたねすごいルリちゃんのさお芝居がすごい上手でなんかうーってなっちゃった <laughs> いやそんな感じですかねちょっとね動画にはねできないかもしれないんですけど他のねルートもねやってみたいと思いますということでうつろ2期実況プレイでしたありがとうございました えーと、何ですかイルハートが友達だと思いたい VTuber を教えて。 <laughs> 待って。友達だと思うじゃダメなんですかな、なんでちょっとなんか闇が深い感じの質問なんですか <laughs> えっとね、友達だと思いたい VTuber さんっていうとですね、あのね、まあ、いつも話してるんですけど、イルハートの推しのアルトっていうね、アイドルグループがあるんですけど、まあ、そこのね、トウサかゆらちゃん。ゆらっちはなんか、こう、 あの大人っぽいところがあるから割とねこうなんかこちらが何かをやらかしても寛容な何心で <laughs> 受け入れてくれそうっていうのがあってあとはあのあの新たなやべえやつことナミロナっていうのがいるんですけど、まあ、ロナロナはなんか同類の匂いを感じるから多分大丈夫 <laughs> で問題はですね問題ってことじゃないんだけど暁クララちゃんねクー ちゃんはなんかこうもうアルトのねガチ清掃なんかふわふわ夢かわいい綿あめみたいな感じのイメージだからなんかイルハートがさなんか「くーちゃん唐揚げ練乳食べようよ!」とか言っててさなんか「ええクララも今度やってみるね」って言ってるんだけど心の中ではドン引きしてるんじゃねえかなってちょっと心配になってます <laughs> なのでイルハートはね、アルトの3人とも大好きだからね、本当に友達だと思ってるんだけど、くーちゃんに、あの、こいつマジやべえって思われてないか、そこが心配。あとは、 あとは、あれですよ。まあ、あの、インサイドさんのやべえやつこと2は大丈夫なんですけど1 <laughs> の方ね、マーク1の、お姉ちゃんの方がですね、まあ、お姉ちゃんももう、何姉、姉要素満載のね、清楚な部位の子なんですよ。だから、そう、あの、2と全然違って <laughs> なんで、あのね、まあ、お姉ちゃんは、なんか、ついついね、こう、たまにさ、な、あの、 番組とかでね、一緒にやらせてもらうんだけど、その度に、お姉ちゃんとか言ってね、言ってるから、のこいつマジで手がかからなクソって思われてないか心配ですお姉ちゃんクソなんか言わないか。まあね、インサイド <laughs> でも、1個思うのは、あの、インサイドのマーク2。お2のね、面倒を見れてるぐらいだから、きっとお姉ちゃんも心の広い、器の広いお姉さんなんだなって思って、 <laughs> お友達だと思ってますそんな感じはい。はい、はい、はい。 はい。